Ixues pelagicoi cae hae concae. Toceitos ton pelagicon ixuon megistos estin. Ho delfis tachistos. Ho batos terato destatos. Hoi alloi onomazdontai muraina, solomos, eisi decai peteinoi. Prostithei tas mainidas haitines tetarichiumenei, καί ψεέτας μετά των ονίσκων, χοί ξερανθέντες εσκομίσδονται, καί τα πελαγικά τεράστια, φώκεν καί τα εκείνες είδε. Χε κόγχε, όστρακα έχει, το τέθος, το όστριον, εύχομον σάρκα παρέχει. Χε πορφούρα όστριον, he conche margarito foros margaritas margara ferei